बोल तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं तेरे बाप को कि यहाँ की आवाज है तो देख देख कितना दम है तेरे डीजे में बजा बजा बजा छोटा होता है समझा जितेंद्र बाबू जितेंद्र बाबू जितेंद्र डीजे डीजे जितेंद्र बाप जितेंद्र बाप जितेंद्र बाब हाइप पे हाइप पे high tech Siddharth Nagar Siddharth Nagar Jitender Bab Jitender Bab Jitender Bab Jitendra बाप जितेंद्र बाप Jitendra tech tech tech Siddharth Nagar Siddharth Nagar Jitendra बाब जितेंद्र बाब high tech high tech high tech high tech Siddharth Nagar Siddharth Nagar दत रंगवा दत रंगवा दत्त रंगवा दत रंगवा दत रंगवा दत रंगवा